好，欢迎大家收看《天天开心》哦，六月二十号，来，我们来讲礼拜六开什么号码哈？来，零七一七一九二八二九，各位观众有没有觉得很眼熟？什么叫很有眼熟？好像中奖方程式回来了呢。来，什么叫中奖方程式？老爹讲的，固定的一个尾数，再加连号。 你看，比如说七尾，再带连号，零七一七二八二九，有没有前阵很前阵子很容易一起出的号码吗？不知道这个板路会不会持续的走下去？不然它真的好漂亮，然后它真的很漂亮，所以所以所以所以所以，阿老咱来看，这期丢就话最来大家看一下，大家看一下，你看这一期竟然中了一万四千多注呢！ 哦，之前都才只有一万注左右而已，有没有。哦，更惨，六千注，拜六放黑啊啦，拜六真正是放黑啊！哦，这个七倍，有够水，七倍更高倍，有无？有没有漂亮？有没有漂亮？哦，很漂亮，对不对？哦，好，来，我们回到现在的板路，我们把它带回来。哦，好，我们今天来聊板路，来。 我跟大家报告一下，老爹先剪，把一些精华先抓出来。今天很多人说什么，说哈这个一五，今天有个佳佳，哈佳佳大家蛮喜欢看的，他的牌的哈一五七期没开，之前十二期没开，啊这个一五很多人在关注，很多人在关关注，这啊这样讲不要讲一五，讲五尾好了啦。 好，这讲啊，资深方程式嘛，七尾、九尾带连号，有无？今那是两五尾，一五啊，二五嘞，来，二五十四期无亏啊。问题是今天很多人抓的这个五尾，好，一五二五，好，记得要注意哦，要注意一下哦。好啦，我们看这个花花，我最喜欢的花花，来，有钱花，好来，有够是赶快一五，有好？ 哎，主力今天都在报一五呢，都在报五尾呢。今天五尾七尾可能会继续连续给他这样子，给他走下去，哦，继续给他走下去啦。一五二七，二七加三七，啊五，你看加五，哎五呢？三七三七，起码个三七三七啊？二七你会不会出来？爱七爱七你会不会出来？好了，我们看这个牛市这个。 一七二七，既然有二七，就会有一七。你看一七曾经有连庄，我们也看看他要不要继续给他连下去。哦，会不会继续给他连下去？老师天那时候讲一七真的有可能会热哦，很漂亮。好来二二，兔兔啊，兔兔，你记得哦，这四级不亏啊。哦，真的对不起江湖了。 哦，江对不起江湖了哈，二十二期你是四期没有开的啦，二二二，好好，既然有人推荐，我们就拿来看，哦，好那我们看下一个，这个，我们看这个敬赏金先生，就用 Mickey 的这个金先生，控三一零，哎，零三叠叠加，零三三期没有抽，好不好？好，一二嘞。 五几无出。好，零三一，他今天抓的比较特别一点。我们来看这个扑牌，扑牌，扑牌。哎呦，你看，又是一五。啊鸟的，一五啊！你今天多少寸？吼？我跟你讲，天天开心的观众，大家拢会天天开心。啊，你若无出，我就天天跟你干叫。哦，真正天天跟你干叫。哈哈哈！哦，真正是天天跟你干叫。 今天真的很多这个五尾啦，哈，五尾五尾还有八尾，啦，好了，我们进入八尾的这世界了。空白一百间的工程零八一八，你看零八十五级无亏啊，零八十五级无亏啊，有没有？哦，但是今天哦，很多人在抓八尾哦，来看一八咋啊，一八十起了，哦，一八十起了，来，我们看这个太空人。 零三一八，你把控三过来啊，过来盖一下控三嘛，控三过来啊，哦，够一八，有没有？哎，今天真的盖团结呢，哦，今天真的有点给他小团结哦，哦，今天真的号码有点好，我们来看这个财神报报，一六三八，来一六一六五级，四七五七五啊，哈，好，啊三八嘞，来来来。 你看这三八高级无亏啦，哦，顶个十一级、十三级这么高级无亏，但是三九出来有很容很有、很容易近期会拉三八，你看三九空一格三八下，所以抓这个三八不是在干股的呢，是真的有迹可循呢。好，你看哦，又是八尾熊大来了零八，你看又在讲又在抓零八了。 所以今天是五八连线就对了，然后五号零五尾跟八尾大概拢易笑的对吧？五八连线呐，好不好？然后八尾哈，然后过来三二，来三二你都位，来三二连接，你看，哎，两期三期，也算是规律哦，哦，也算是规律哦，哦，哦，这个几率也是关也算是规律哦，哦，所以。 自己，我我讲一个赛的哦，今天的号码真的蛮统一的，哦，比较不一样的，就像类似这种潇洒哥种的嘛，你看一三，哦一三两级。无你看一三无有无，好一三两级。啊一六嘞五级。 只剩这些比较零零碎碎的，不然今天真的是五八连线。我真的觉得今天可以把它开为五八连线。你看这个黑武士，我怎么看？小编给我的题材就是八尾。你看这个黑武士零四二八，哦，今天觉得前面这一坨，就是说，呃，应该是说零八之前这里应该会出牌，零一到零八之间应该会出牌，感觉这一坨会有出牌的一个效果。 哦啊，二八我们不用讲了，今天大家抓八尾哈，啊连庄二八来连庄，机会是很高的哦，大家都一直在抓哦，大家都一直在抓。还有今天比较特别，还有人家六尾，你看哦、这个奶嘴弟一六三一，你那一六五，他都没开拨盖嘴有没有？一六五蛮多的吧，对不对？但是坦白讲，这三一我没有很喜欢。你看老爹讲那么多了，不一定第一次遇到老爹讲。 三一没有很喜欢，他冷很久了。如果一六要想三一，我还不如二八三零。哦，好，你看哦，六尾开始来了，你看凯哥开始带动六尾开始轰炸了，零六啦，一六零六啦，一六二六啦，零六有没有？你看哦，下一个这个真的今天一堆六尾的，一只一只都崩轰出来了，五六八尾。 今天这五六八尾足侪人伫咧掠，毋知是咧掠虾米股。哦，真正毋知咧掠虾米股啊！哦，今仔今天真的很热，很奇怪，这个八尾真的很多。好了，我们看这个进程，零八的二三那款空白里三过来啊，有没有空白？ 哦，阿里是哎，但是奇怪，近期哦，我们拿一个拿一个东西来研究一下，二三跟这个三二有没有一直没有尬出来哦？二三跟这个三二一直没有尬出来哦，哦，二三跟三二一直不尬出来哦，不奇怪哦。但是有人很快就封牌喽，很快就封牌喽，哦，所以观众们自己要注意一下哦，自己要注意一下哈。我们抓最后一个，真的不是老爹不想再讲，是因为今天真的都是这个。你看，阿兰吗？ 又是一八三二，一八三二，好来，老爹来，老爹来做一个最重要的一个结尾，结尾是什么？一五六八，温老杯，嘿，五尾六尾八尾，自己要把它整要整要怎样？要把它斟酌仔细，五尾六尾八尾，好，好，时间收一下就紧的啊，来哦。 今天礼拜一晚上六点，我们不见不散哦。台彩最新的即时情报会在那里来做一个公布哦。好，我们祝大家天天开心，天天中大奖。我们明天见，拜拜。